Здравствуйте, дорогие зрители, вы смотрите канал Накомайна, и в этом видео покажу, как создать сайт для Майнкрафта. Он, он будет выглядеть вот так. Вот тут такой будет сайт очень простой. А, движок будет в описании под видео. Многие хотели создавать а, сайт для Майнкрафта, и я вам покажу несколько способов. И первый способ это будет WebMCR 2.0. А, вы скачиваете архив, будет ссылка в описании под видео. Вот это будет папка, которую нам надо залить на сайт. Дальше заходим на хостинг Hostinger. Это, по-моему, самый лучший бесплатный хостинг. Создать новый аккаунт. Заказать. Так, как мы его назовем? Тестер. Окончание. Домен может быть абсолютно любой пароль, какой вы хотите. Если мне очень хорошо, плохо слышно, то напишите это в комментарии под видео. Я настрою много микрофон, хотя я очень близко к нему нахожусь. Так, тот же самый пароль. 5, 4, 6, 9. Нажимаю кнопочку создать. Так, Хостер Гейм. Так, еще раз пароль. Вы можете делать без меня. Так, еще тут неверно вел. R8 6 ТВ. Так, идет создавание. Как видите, я создавал на... Снимаю сейчас на бодикаме, поэтому сейчас будут или небольшие подлаги у ней, или видео будет очень мало идти. Вот, создается. Вот статус обрабатывается. Давайте обновим. Все, он создался. Ваш аккаунт создан, бла-бла-бла, дефолт. Дальше, что нам понадобится? Нам понадобится FTP. Это данные сайта. К FTP можно подключиться с помощью двух команд а, программ Total Commander и FileZilla. Я буду использовать FileZilla. А ссылка на FileZilla будет в описании под видео, но возможно она уже должна быть у всех.